artificielles. Est-ce que c'est seulement une rêve Une rêve dans une autre rêve. Fermez les yeux. Regardez les ciels Traum. Bilde ich es Jammer ein? Oder höre ich die elektronischen Klänge? Ganz nah. votre esprit. Écoutez les sons artificiels. Une rêve dans une autre rêve.